ашуға булыққан көңілдесі өзінің сонша қоқыс сияқты тастай салғанына әбден намыстанып қара да тұр мені жылатқаның үшін жазаңды беремін қанша жыл бойы бірге тұрып бірге жатып жүрсе де араларында бала жоқ жездем қаламаған болар өйткені қызына да әке болып жартқаны шамалы анамда бар ашуын шығарып сол жерде шындықтың беті ашылды қайшаның мектебіне барып ол қызды алып пәтер іздедік ескі пәтерге уақытша анам мен Қайшай үшеуміз тұра бастадық қайшаның қасында мен болсам болғаны әкесін іздемейді тек үйден не үшін кеткенімізді сұрады кейін айтамын деп ол қызға ештеңе айта алмадым екі күннен соң анам ауылға барып заттарын әкеліп мен жұмыс іздей бастадым енді ғана бас көтеріп өмірім өзгергендей болғанда жездемнің қайтыс болғанын естідім оны мектеп басшылығы айтты естігенде жүрегім тоқтап қалардай күй кештім бәрінен де әкесінің өліміне қайша мені кінәлайды деген ой маза берер емес мен ойлаған едім жездем көңілдесімен қайта табысып өмір сүріп жатқанына іштей жүз пайыз сенімді болдым не себеп не үшін белгісіз жездем өз-өзін асыпты соңғы бір айда жұмысқа бармай үйде ішімдік ішіп онан жұмыстан қуылған соңы өзіне қол жұмсаумен аяқталды осыдан кейін менің бір түнім тыныш болмады қаншама ойлар маза бермеді жезде мені шынымен ұнатып менің кеткенім үшін өзін өлтірді деген ой көкейімде сайрап тұр өмірде өзіңді біреудің өліміне кінәлі болу ең жаманы осы екен кейде өзімді ақтап менің не жазығым бар оның мойнына жіп салған мен емес осындай екі ой санамнан кетпей жүдеп барамын жездемнің қырқы өтіп барлық жоралғыларды жасадым шын мәнінде мен жездемнің заңды әйелі емес екенмін иә загске тұрмадық қайғыдан көз ашпаған мен соны енді ғана білдім жездемнің атындағы біраз дүние-мүлік бар екен қайшаны жетімдер үйіне жібермей өз қамқоршылығыма алдым анам мен әкем мені қолдап қайта жоғары оқу орныма барынша түсуге көмектесті қайша екеуміз даңғарадай үйде тұрып жаттық қайшаның барынша аналық жылулығымды беруге тырысып бақтым арада бірнеше жыл өтіп қайша мектеп бітірді 18 жасқа толған қайшаға үй өз атына аударылды ал мен жездемнің бірде-бір мүлкіне тимедім оқуымды оқып мектепке бастауыш мұғалім болып жұмыс жасап екінші мәрте тұрмысқа шығу дегенді мүлде ойламадым анам байғұс ара-тұра келіп тұрмысқа шығуымды жиі айтып жүрді ал менің бар ойым әпкемнің аманатын жылатпай өсіріп өмірде өз орнын тапса екен деп қатты армандадым қайша өте мейірімді жан еді қалаған оқуына түскен қыз ол жердегі декан мен, жақсы араласып кейде сол апайының бөпесін бағады екен ол үйдегі апайы мен оның күйеуі менің қайшамды өз қыздарынан кем көрмей үйіне жиі шақырып қонақ етеді екен әкесінің қайтқан күніне бес күн қалғанда қайша телефон шалды мені әпке деп атайтын мен оған анам деп атауға рұқсат бермедім әпке қалайсыз амансыз ба иә ботам бәрі жақсы өзің қалайсың әпке жақында әкемнің қайтқан күніне орай құдайы тамақ берейікші мен деканнан сұрандым бір аптаға жіберді жарайды жаным онда мен үйде реттей берейін осы күнге дейін бұл сөзді айтпайтын қайшамның аяқ астан осылай айтқанына таң қалдым ішімнен ойлап қоямын жаным-ау есейіп кеткен бе өзі әлде түсінде әкесі кіріп жүр ме екен қайша оқуға кеткелі әкесіне құдай тамақ жасалмады екі күннен соң қайшам да оқудан сұранып келді келген бойда құшақтасып ұзақ тұрдық онан кешке жатарда құшағымызда айырылмады ботам-ау неге үндемей жатырсың әдетте оқудағы қызықтарыңды айтушы едің айтшы жаным бір жағдай болды ма деп сұрай бастадым әпке мен де бәрі жақсы тек бүгін шаршадым ертең айтайыншы деп мені онан әрі қапсыра құшақтады солай екеуміз құшақтасып ұйқыға кеттік ертеңіне базардан анау мынау заттарымды әкеліп қайша қасымда жүр бірақ әлі де жүзі солғын кеше жолдан шаршап келді деп ойладым қайшажан саған не болды алчик күнім, маған солғын тартқан түрің ұнамай тұр әпкетайым еш уайымдамаңызшы кеше пойызда тамақтан ұшынып қалдым содан сәл ішім ауырып мазам болмай тұр ойбай жүр онда емханаға барып асқазанды тазалайық деп шошып кеттім әпке жаңа ғана дәрі қазір басылады одан да ертеңгі күнге дайындық жасайықшы деп көңілімді алдағандай болды кеш бата ғайшам тағы қиналып ішін ұстап жата кетті қорқып кеткенмен дереу жедел жәрдем шақырып ауруханаға бардық алайда ауруханаға кірген бойда қайшамның демі үзілді сап-сау жас қыз еш ауырмастан мені тастап кете барды пойызда жеген тамағынан қатты ұшынған қыз уланған екен ол асқынып өмірімен қоштасуға әкелді әкесіне құдайы тамақ берем деген алтынымның сол күні жан азасы шықты бұл қандай тағдыр әкесінің қайтқан күнінде қайшам да қайтты осы бір ауыр қайғы мені әбден қатты қинады осы күнге дейін қайша үшін өмір сүрген едім енді кім үшін өмір сүремін ұзақ уақыт тағы күйзеліске түстім кезінде жездемді сонша қарғағаным рас талай көз жасыма шомыла қарғадым бірақ соншалықты осындай болатынын білгенімде әттең жездемнің әйелі болып жүре берер едім ең болмаса қайшамның өлімі болмас еді осындай ауыр ойдан құтылмаған мен өз еркіммен жұмыстан шығып кеттім жарты жыл өзіме келе алмай ұзақ қиналдым анам барынша қолдап бұл қиындықтан алып шықты ойлана келе бәрін тастап алматыға көшіп кеттім бұл жақта балалар үйіне жұмысқа орналастым жетім қалған балалар менің өмірімді өзгертті оларды бағу мен үшін өте жауапты іс арада бір шама жыл өтті қазіргі таңда мен жетім балаларға анамын олардың күлкісі маған бақыт сыйлайды бар өмірімді осы бейкүнә балаларға арнауды шештім бұл балалар менің қайғымды ұмыттырды бірақ кейде әттең ай деген өкініштер жүрегімнен дақ сияқты кетпей қойды соңы